Aziz yurtdoshlar, agar siz musofirda bo'lsangiz, ushbu videoni oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki o'zingizni qiziqtirayotgan va qiynayotgan savolga ushbu videoda javob olasiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynonda Max Madiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, bilaman juda ko'pchilikni e, juda ko'plab savollar qiziqtiryapti va menga Instagram orqali e, ancha savollar kelgan. Ushbu savollarga bugun birin-ketin javob berishga harakat qilaman. E, bu javoblar albatta to'g'ri polotish bo'lmaydi. Tashqi ishlar vazirligi saytlariga qarab hamma-hamma yo'qni o'qib chiqib surishtirgan holatda xudo xolasa birin-ketin javob beraman. Bu orada aziz yurtdoshlar, shaxsan sizda ham qandaydir savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol Instagram orqali savol so'rashinglar, murojaat qilishinglar mumkin. Faqatgina takib et yoki podpisatsiya ya'ni obuna bo'lgan holatda. Xo'p, aziz yurtdoshlar, siz bilan biz ayni onda Roza-i Ramazon oyidamiz. 11 oyda qiroli e, ramazon oyi buni hamma yaxshi biladi va ushbu oyda hech bo'lmasa hech bo'lmasa bu oyda yaxshilik ehson qilish kerak o'shaning uchun aziz yurtdoshlar sizlardan attiga bir dona like so'rayman ushbu video uchun agar like bosgan bo'lsangiz kattakon rahmat kim uchun bitta bosish kim uchun bu bitta ehson kim uchun bu yaxshilik shaxsan men uchun albatta xudo rozi bo'lsin deb videoda boshlaymiz bu orada pastga qarasanglar podpisasi tugmasi bor qizil rangda o'shani bosib kulrang qilib qo'yishinglarni ham iltimos qilgan bo'lasdim bu bir iltimos rahmat kattakon demak videoni boshlaymiz marhamat Xo'p, birinchi o'rinda aziz yurtdoshlar, kuni kecha kun.uz, efendime söyleyeyim qalampir.uz, yana balobattallar, e, do'ppi, e, angushani, xullas e, Beshikdagi bola hamma saytda ko'rdinglar 30-iyulgacha o'sha reyslar uzatildi degan xabar tarqala boshladi. Ushbu xabarlarni o'qib chiqsam haqiqatan har bitta saytda deyarli bir xil o'sha virus tufayli O'zbekiston havo yo'llari reyslarni 30-iyunda u yog'iga surib tashladi deb e, xabar tarqaldi. Xabaringlar bo'lsa o'zi usiz ham O'zbekiston chegaralari, O'zbekiston aeroporti yopiq edi va bir aniq kun yo'q edi qachon ochilishiga doir. Biletlar lekin sotilayotgan edi o'sha sistemada. Men O'zbekiston havo yo'llarini vakili bilan, o'sha Turkiyadagi vakili bilan qo'ng'iroq qilib gaplashdim. ular bilan aloqaga chiqdim va ular aytishiga qaraganda haqiqatdan aytganda chegaralar yopiq va u sotilayotgan biletlarga biz javob bermaymiz. No, sotilayotgan biletlar albatta soxta emas. Lekin ayni onda u bilet bilan o'sha kuniga keta olmaydi deb menga aloqaga chiqqanda o'sha bir necha kun oldin va yo'llar qachon ochilishi haqida bir deyarli hech narsa bilmayman degandi. Biletlarni haqiqatan tekshirgandim. 10-mayda u yog'idan уже biletlar sotilayotgan edi. Buni o'zim ko'zim bilan ko'rdim va ayni onda u biletlar ham sotilib tugadi tur biletlar sotildi qaysi biletlarni umuman yana quluplab qo'ydi Xo'p. endi hozir juda ko'pchilik yana o'sha siqilgan Aziz yurtdoshlar, shu narsani boshda aytib o'tib ketishim kerak. Charter reyslar boshqa narsa, bu aviabiletlar boshqa narsa. Ikkovi bir xil narsa emas. O'sha narsani adashtirib yubormang. Charter reyslar haqida ma'lumot berganman bundan oldingi videoda. 30-chi e, o'sha charter reyslarda xabarini o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. 10-maydan keyingi charter reyslar qo'yiladi. va tartib bir kun Rossiya bo'lsa, bir kun Turkiya, keyin Hindiston. Ular tartib faqatgina tartibi hali chiqqan yo'q. Qaysi davlatda qancha ko'p murojaat bo'ladigan bo'lsa, o'sha elchixonaga o'sha e, davlatga ko'proq reyslar qo'yiladi avia biletlar avia chiptalar oddiy bir turistik bo'ladimi xuddi e, oddiy bilet olib ketish e, biletlari u 30 iyunga u yog'iga uzatib yuborgan bular usiz ham ishlamayotgan edi hali beri ochilishi zoten noma'lum edi. Endi bu videoda karantin qachon ochilishi haqida ham to'laroq ma'lumot beraman, chunki uje aniqlandi. 1-maydan uje O'zbekistonda ichki chegaralari, ichki yo'llar ochiladi, xabaringlar bo'lsa, uje bemalol mashinalar yurib, bemalol sekin-sekin mashinalar qatnovlar boshlaydi. E, lekin karantinga keladigan bo'lsak, ham O'zbekiston va Turkiyada hayit e, o'sha Ramazon hayiti bor, bilasizlar, o'sha kundan uje butkul o'sha magazinlar, xullas balovatdanlar hammasi ochilishni boshladi. Ya'ni Hayit bayramini bayram qilib nishonlaymiz deb ham O'zbekiston gapirdi. Undan keyin Turkiya ham shu qaroriga imzoladi va qarorni tasdiqladi. O'shaning uchun karantin masalasini aytib o'tyapman. Ko'pchilik so'rayapti, qachon Hayit bayramini kutamiz hammamiz birgalikda. U siz ham chunki Ramazonda e, Turkiyada asosan Turkiyada ko'p e, xuddi shu karantinga o'xshab dam olishlar ko'p bo'lasdi. Bu doim bo'lgan. Endi reyslarga keladigan bo'lsa, o'sha 30-iyunni u yog'iga uzatib yuborgan. siz ham 31 aniq bir e, faktlar yo'q edi bu reyslarga doir. O'shaning uchun birpasda xafa bo'lib siqilmanglar. Charter reys umuman boshqa narsa, bu reyslar boshqa narsa. Reyslar o'sha karantindan keyin sekin-sekin ishladi. Kimdir bu reys haqida ham bilsanglar E, har xil jinniket gaplar e, tarqatgan ya'niki umuman reyslar reys degani bu уже chegaralar ochiladi degani reyslar dekabrdan keyin yanvardan keyin e, yanagi yilga yo'q mana 30 iyunni u yog'iga qo'ygan bo'lsa sekin sekin уже yozdan chegaralar ochiladi butun o'sha qozog'iston butun dunyodagi o'zbeklar bemalol kela oladi bemalol o'zbekistondagilar ham chiqa oladi degani bu degani shu 30 iyunga bu oddiy o'sha biz aytgan biz bilgan havo yo'llari o'shaning uchun charter reys bilan buni adashtirib yubormang endi charter reyslarga keladigan bo'lsak charter reyslar aytganimdek 10 maydan boshlanadigan bo'ldi faqatgina uni hali beri bir ro'yxati chiqqani yo'q qaysi davlatga birinchi boradi qaysi davlatga nechta bu iloji boricha o'sha e, talablarga ko'ra bo'ladi chunki qaysi davlatdadir ozgina 10 ta 15 ta bo'lsa qaysi davlatdadir bilasizlar million million o'zbek bor endi menga juda ko'p yerdan murojaat tushyapti faqatgina turkiya rossiyadan emas e, qozog'istondan ko'p murojaat bo'lyapti hindistondan juda ham ko'p murojaat tushyapti undan tashqari malayziyadan aziz yurtdoshlar e, sizlarga ham charter reys qo'yilishini xohlaydigan bo'lsangiz, sizlar bildirishingiz kerak o'zbekiston elchixonasiga agar sizlar davlatlarda endi men bilmayman u davlatlarga bormaganim uchun bilmayman o'zbekiston elchixonasini surishtirasiz internetga qarab va yaqin bo'lsa boringlar agar uzoq bo'lsa telefon qilinglar birargilar aytyapti telefonni olmayapti deyapti birargilar bu masala ko'rib chiqilyapti ular gapiraveradi sizlar borib o'zinglarni haqqinglarni talab qilinglar sababi sizlar o'zbekiston fuqarosisizlar va o'zbekiston elchixonasiga borib hamma yoqda talab qilishinglar kerak o'zinglarni huquqinglarni biz mana shu yerda qolib ketdik ishlagani kelganmiz yoki davolangani kelganmiz xullas nima bo'lsa ham biz ketolmayapmiz ketishimiz kerak bir tiyin pulimiz yo'q deb mana o'zbekiston e, rossiyadagi o'zbekiston elchixonasi ishlayapti turkiyadagilar ishlayapti ishlayapti. O'zim ko'zim bilan ko'rdim. Ya'ni normal olarakda ishlayapti. Ya'ni ishini ham qilishyapti. Haqiqatan chunki talablar juda ham ko'p, e, bosim juda ham kuchli, lekin ishlashyapti. O'shaning uchun borib, bekor o'tirishiga qarab o'tirmasdan, e, talab qilinglar. Bir marta bormanglar, ikki marta bormanglar, ko'p ko'p ko'p ko'p boringlar, ko'p ko'p ko'p telefon qilib, e, sizlar bir narsalarni e, o'sha narsani talab qilsanglar bular yo'l qo'yadi o'sha bir sms orqali yoki qandaydir bir narsani yo'lga qo'yishadida sizlar smslar yozasizlar unga qarab sizlarga ham charter reyslarni ular zayavka tashlaydi tashqi ishlar vazirligi o'zbekistonga bular e, bu yerda ham ro'yxatga oladi agar sizlar bormasanglar sizlar bildirmasanglar hech kim sizlarga yordam bermaydi unchalik talab bo'lmayapti deb turib ular ham xat yozib yuboradi eng zo'ri shu xat bo'lmayapti talab yo'q bizda deb turib xatni yuboradi. u yoqqa charterlar qo'yilmaydi olib biletni kutishinglarga majbur bo'lib qolasizlar talab qilinglar boringlar telefon qilinglar xullas ularni e, bunday qo'pol qilib gapirganda bezillatinglar keyin ular ishlashni boshlaydi endi o'zbekiston elchixonasi e, ko'pchilik aytyapti har kuni yordam bermayapti aziz yurtdoshlar shuni ham aytib o'tib ketdik chunki e, bir alohida bir budjet e, ajratilgani yo'q qasr kunlari bir masalan mana mayda boshlansa kerak o'shaqa paytlarda beryapti hamma qiylanganlar yozib yotibdi aziz yurtdoshlar e, ham meni ham ularni ham umuman hammani tushunishlarini xohlayman bilaman juda ko'p deyarli 80-90 inson 90 foiz o'zbek qiylanyapti buni hamma yaxshi biladi kimidir dorisi yo'q kimni lekin ishlayotganlar ham o'sha yordam beryapti deb o'sha vaqtdan foydalanib juda ko'p e, yordam berayotgan yerda borib yordam olishyapti juda ham bir vijdonsizlik ish qilib vijdonsizni ishini qilyapti yoki o'zi umuman bular vijdonsiz desam ham bo'laveradi chunki e, o'zim ko'zim bilan ko'rdim bir kun kech qolgan o'zbekiston elchixonasiga borganimda ko'rib qoldim e, ikkita uchta odam yuribdi desam yordam so'ragani keldi kecha tarqatibdi kecha biz ishda edik bugun keldik bugun olmasak bo'lmaydi chunki ertaga yana ishga ketamiz deb sal iltimos qilaman vijdoninglar qiynalsin qiynayotganlar juda ham ko'p. Avval o'shalarni o'ylaylik. Ishlayotgan odamlar ishlab pulini topyapti. Endi pul jo'natish. Ko'pchilik buni ham so'radi, bunga ham aytib o'tib ketishim kerak. Ayni onda ham Rossiyada bo'lsin, ham O'zbek Turkiyada bo'lsin, ham hattoki O'zbekistonda bo'lsin, banklar ishlayapti. O'zim ko'zim bilan ko'rdim ishlayapti. Faqatgina adashmasam pttlar ba'ziga o'sha pt pul jo'natish ptt shoxobchalari ishlamayapti ba'zi u ham kundan kunga o'zgarib turibdi ulardan bo'lishi mumkin lekin zolotoy koronalar bor turkiyada masalan Ankarada, Qizil oyda bor istanbulda ham markazlarda bu ular ishlayapti agar siz umuman zolotoy korona yo'q shaharida bo'lsangiz, любой bankka kirib, ish bankasi bo'lsin, zirat bankasi kirib, Western Union bormi desangiz, bor deydi, ulardan bemalol pul jo'natsangiz bo'ladi. Ishlayapti. Ya'ni bitta bankni ushlab olmaydi, 3-4 ta bankka kiring ishlayapti. Men o'zim bilan ko'zim bilan ko'rdim, bemalol mana pul oldi berdi, qilsak ham bo'lyapti, ishlayapti. Xavotir olmanglar, bank ishlayapti. Eslatib o'taman, banklar ishlayapti. Bu narsa ishlamayapti degan narsa yo'q. Endi karantinga keladigan bo'lsa, yana 3 kun jumadan, ya'ni juma kuni, shanba, yakshanba Turkiyada yana karantin, как положено, ko'chaga chiqish mumkin mumkin emas. O'shaning uchun bemalol bugundan hamma yo'g'inglarda olinglar, chunki ertaga o'sha karantin kiradi. Balki siz ertaga ko'ryapsiz, o'sha bugundan kirib bo'ldi. <laughs> Tushundinglar degan umiddaman. Xo'p, aziz yurtdoshlar, video shu yergacha edi. Agar yana tushunmagan bir e, yerlar bo'lsa, Instagramdan murojaat qilsanglar, yana video qilib yana podromni tushuntirishga harakat qilaman hindistondagilar malayziyadagilar o'zbekiston elchixonasiga borib borib borib o'zingizlarda haqqinglarni talab qilinglar. Ya'ni borib yordam pul so'ramanglar, chunki bunday majburiyati yo'q. O'zbekiston davlatini ham, O'zbekiston elchixonasi ham bunday majburiyati yo'q. Borib menga pul bering, menga bora yordam bering. Faqat bizga charter reyslarini yo'lga qo'yinglar deb so'raylar, chunki bu narsaga majburiy bular ishlashi kerak. Xo'p, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev tez orada yana ko'rishguncha xayr deb qolaman. Like, obuna uchun kattakon rahmat va ushbu videoda o'ylaymanki, yori birodar do'stlarimizga ro'zayu ramazon oyida yuborasizlar degan umiddaman telegram whatsapp imo orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling